Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənilər tərəfindən işgəncəyə məruz qalan Azərbaycanlı hərbiçi Kafan rayon polis şöbəsinə aparılıb. Oxu az xatırladır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 2 əskəri, Nazirliyin 2 əskəri 2004-cü il təvəllüdlü Akşin Qabiloğlu Bəbirov və 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyn Əhlimanoğlu Axundov itkin düşüblər. Onlardan biri aprelin 11-də, digəri isə bu gün ermənilər tərəfindən tutulub. Bu gün ermənilərin hərbiçimizə işgəncə verməsi ilə bağlı kadrlar yayılıb.